geral, vem geral, vem geral. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Ah, ah. Começa a rima, mano, sem mistério. Aqui tá o mano de mil cubos e de talento sério. Mas tá suave, moleque. Você sabe que você vai rimar, já tá até com break. Tá até meu dilema é um poema Joga frente aqui na minha coroa, eu trago é pena Mas a pena hoje é de você Menor, você sabe que você não vai responder E é isso Eu tenho certeza É isso aí Menor, você sabe que você não vai responder Tem resposta 30 segundos, veremos se sim Vai que vai, DJ Aham gente é o bicho Só que agora eu te chuto é homicídio E tudo que cê fala, pra mim é ridículo Não jogar as flechas, foram 30 segundos jogados no lixo Até porque cê não é o bicho E tudo que eu exclamo pra você já prontifico E tudo que eu digo, isso é fundamental Mas tenha em mente, seu inferno é que eu falo, o sistema é parcial E tudo que eu te digo pra você é surreal Você não entende metade do artifício Tudo que eu digo pra você eu já afio Muito bom, cara <laughs> Vem Matheus no ar Porque não tenho que complementar é Depois, Eu não fico. vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona pela ordem Barulho para F19 Show! barulho para Pará, de professor. Por um voto a mais, de professor. Jurados votam em 3, 2, 1. De professor 3 a 0. Terminou, ele volta. 30 segundos, vai, ah, ah, ah, DJ. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de ser 30 segundos, não vim codificar Mas pra você eu posso até calcular E todo sentimento eu vim expressar Não é 30 segundos, me viro nos 30 Mas eu vim te virar E tudo agora eu vim pacificar mas a sua mente não me avisar Eu me viro dos sínteses da terra transladar E é mesmo assim, eu vim para falar E o sentimento não vim intimizar mas cê tá ligado? Você eu já tiro E na sua cara tá ligado? Cê é cuspido E até falo, você não é inimigo Mas a batalha soltou o beat, não existe amigo É isso aí, o bagulho é louco Tem resposta do outro lado, a F19 na voz Vai, DJ Carla. te esmagando, fica incerto Bagulho que é louco, então você não vai adiante Vai falar de inferno pro professor do Dante Cê tá de tiração Aí moleque, na moral, só vacilação Entende de rima boa, você não rima nada Vem virar no 30 segundos e tomou sua cacetada Bagulho que é foda, você tá ligado, eu vou te espancar da roda Você entende moleque, faço sempre um bom free Te mostrando o que é capacidade de MC é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos pela ordem. Barulho para D, professor. Show. Barulho para a F19. Por vocês, 1 a 0 a, a F19. Jurados em 3, 2, 1. Nossa, fingiu demência, fingiu demência. Terceiro, Terceiro round, né, coisão? Fingiu demência. Quem vai? Terceiro e decisivo round, bate e volta, F19 na voz, DJ. Fala pra eles. O cara tá treinando faz uns 15 né, rapaziada? Bora, bora, bora, bora. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aí moleque, você já pede, tá ligado? Você tenta comigo, mas aqui nem compete Entende que você é uma sequela você sabe que hoje até se perde nas vielas Se perde nas vielas, pode dar as viaturas Só que hoje você toma o bonde da canela russa Canela russa, mas você que é patética Canela russa porque o ataque é soviético É soviético, Então, da sua parte Hoje você morre igual o Bonaparte E mesmo assim, daqui você reparte Pois a minha lírica é muito mais do que lisa arte Você não entende, por isso é lírica E eu chego somente na batida Pois você tá ligado, aqui é rima, são inseto, eu piso no formigueiro, acabo com a sua vida. Cala a boca que você é cristaleiro, sem falar de Bonaparte, chapa, o meu rap é o banquete inteiro. Essas ideias você não tá entendendo, quer rimar comigo, só que eu sou velho que não tá desenvolvendo. Mas cê tá ligado, e disso eu sei, cê vai degustar da comida que eu mesmo cacei, e mesmo assim... Eu interpretei todo esse sentimento na batida intercalei Todo sentimento intercalei Comida que eu comi você caçou Bom, você tá ligado que nessa fita é freguês Vai caçar minha comida, vai receber um extra no fim do mês Um extra no fim do mês, mas não é assunto Eu caço a comida e hoje você queima junto E é mesmo assim, vida que eu te expulso Pois eu sou mais avantajado no pique urso Ô oh, louco! Ô oh, louco, Matheus! é pique urso, Ô oh, louco, Matheus! Tá aqui zoando essa aí! Panda, panda, panda! tá assim, né, mano? Tá Pela ordem, barulho para F19! Show! Barulho para The Professor! 1 a 0 The Professor, jurados em 3, 2, 1. Eita! Já era! The é Professor está na próxima!